悲惨的印度人民真的是过着有今天没明天的日子。当前，印度官方公布的新冠感染病例远远超过两千万。过去一周，全球新增的感染者中有一半是印度贡献的。当街焚尸的火堆在印度随处可见，那景象简直是人间地狱。这场灾难将印度联邦政府的无能暴露无遗。在印度，人们找不到安全，看不见未来。在这种绝望之下，本就有二十八个土邦散装在一起的印度正在加剧分裂。那么，印度有可能会分裂成几个区域？ 活跃在土邦的地方军队为什么要山寨人民解放军？他们是否有可能解放印度人民？我们就聊一聊印度分裂的趋势。喜欢的朋友还恳请你为视频点赞并关注，感恩大家。印度联邦和我们国家完全不同。中国自古以来就是车同轨、书同文、行同伦统一国家，但是今天印度所辖的各地却没有成为一家人。十九世纪以来，英国殖民者的侵略势力遍及今天印度、巴基斯坦、孟加拉国和缅甸所在的地方。英国人为了方便统治，把这么大的区域手工打造成了英属印度殖民地。 二战之后，英国衰落，新兴的美国不允许这么大一块地盘继续给英国输血，于是呢，殖民地纷纷脱离英国。英属印度一分为三，基本上按照宗教信仰分成三个国家：东部的佛教徒聚居地成立了缅甸；印度河流域和恒河入海口一带是穆斯林聚居区，成立了巴基斯坦；其他地区的各个土邦一起成立了印度联邦。而印度教徒因为势力很强，把持着联邦的主导权。但直到今天，二十八个土邦仍然掌握着地方政权，印度仍是一个散装国家。 大英帝国安排国际秩序，向来是以善于制造事端而闻名。南亚地区经过英国这么一安排，东西巴基斯坦被印度隔开，双方争斗不断。最终，东巴基斯坦变成了今天的孟加拉国，而印度终于放下对他的敌意。而西巴基斯坦就是我们今天熟知的巴铁。印巴两国已经为了争夺克什米尔地区爆发多次战争。不仅是印巴冲突，印度自身分裂的根源也是被大英帝国给安排下的。首先是克什米尔印度控制区的人民想要脱离印度。 克什米尔的大部分人口是穆斯林，按理说应该划归巴基斯坦。但是克什米尔土邦的贵族却是印度教徒，他们想带着自己统治的穆斯林加入印度。正是当地贵族和民众有关克什米尔归属的分歧，引爆了第一次印巴战争。战后，印度实际控制了克什米尔四分之三的人口和三分之二的土地。从此，印度教政府统治穆斯林，而社会冲突从未停止过。同样毗邻巴基斯坦的旁遮普邦也不满印度的统治。旁遮普邦既不信印度教，也不信伊斯兰教，他们信仰自己的锡克教。 印巴分别独立时，双方都想拉拢富庶繁荣的旁遮普邦加入自己。印度开出的条件更加优厚，许诺让土邦高度自治。但旁遮普邦加入印度后，自治权却被联邦政府给逐个取消了。在经济上，日子还不错的旁遮普邦也被其他土邦给割了韭菜。终于，旁遮普邦发出了要求独立的呼声。可是，长期受殖民侵略之苦的印度没有将心比心，让其他民族自己决定自己的命运。相反，他们想要的是自己化身为殖民者，欺压比他更弱小的民族。 在英迪拉担任印度总理时期，印度派出十万军队入驻旁遮普邦，用武力镇压要求独立的呼声。不愿屈服的旁遮普邦人决意拼个鱼死网破，他们刺杀了总理英迪拉，至今仍在反抗印度统治。而就在旁遮普和克什米尔反抗印度统治的时候，位于印度东北部的七个土邦已经成为实际上独立王国。从民族来说，东北各邦跟恒河水养育的印度民族毫无关系，他们被划归印度完全是英国人搅屎的结果。这些土邦的居民有着酷似中国人的肤色和面孔，龙的信仰很普遍。 很多土邦人和国内的网友都认为土邦人和中国人同种，但其实这是一种误会。他们的龙和藏传佛教里的雷龙相似，和我国的图腾有着明显的区别。从地图上看，东北七邦距离印度首都新德里非常遥远，和印度主体之间被孟加拉国、尼泊尔和不丹隔开，只有一条窄窄的西里古里走廊相连。西里古里走廊宽度仅二十一公里，可谓是一夫当关，万夫莫开。 东北七邦都有自己的军队，只要他们联合起来寻求独立，完全可以利用西里古朗走廊的平静地形阻止印军的镇压。但是，都在追求独立目标的东北各邦却常常发生内讧，主要问题还是源自于阿萨姆邦的野心。阿萨姆邦曾经统治其他土邦，他们受够了印度殖民的苦，但是就和印度一样，他们想要的不是推翻不平等的邦交关系，而是自己翻身做其他各邦的主人。对于阿萨姆的野心，七邦当中曼尼普尔邦第一个不答应。 曼尼普尔邦曾以“小中国的绰号”在中文互联网上风行。的确，曼尼普尔邦中有一些人崇拜中国，他们认为自己的祖先是南朝或隋唐时期迁徙过去的中国人，但那只是一部分精忠分子，并不代表土邦官方。不过，在曼尼普尔邦争夺独立的各支武装当中，确实有一支名为“人民解放军”的军队，这支队伍有三千八百人左右，领导这支队伍的是自称以毛泽东主义为指导思想的曼尼普尔共产党。 虽然曼尼普尔邦的很多势力对中国充满了热忱，但实际上他们和我国没有什么实质上的联系。但印度并不这么想，印度非常恐惧中国在印度土邦的影响力。其他国家公民都可以自由到东北土邦去旅行，而只有中国、巴基斯坦和缅甸人需要先经过印度新德里当局的特别许可。看来印度统治者心里也非常清楚，东北七邦在文化上更贴近周边国家，而不是印度。让人费解的是，印度统治者好像根本没有认识到国内的散装问题才是印度联邦缺乏力量的根源。 他们只顾着塑造中国这个假想敌，来营造同仇敌忾的气氛。看似领土广大、人口众多、文化多样性的印度，其实根本整合不起这么大的国家力量，以至于面对疫情危机拿不出任何有力的应对举措。印度也试图改变散装国家的尴尬状态，不过手段大多数粗暴蛮横，总想着继承大英帝国的统治地位，不是派出军队恐吓镇压，就是强迫各个民族统一说印地语。这副大民族主义的嘴脸，难免让其他土邦更加的厌恶。 事实上，恒河流域以南的各个土邦早就已经对联邦统治者不满，只是他不像北方反抗者那么兵强马壮，所以一时没有掀起太大的浪头。分裂带来国力的薄弱，国力薄弱又反过来加剧分裂，印度就这样在恶性循环中走向衰落。在疫情的沉重打击之下，印度的宗教矛盾、种族矛盾、性别矛盾、阶级矛盾一起爆发，国家的撕裂只是时间问题。以个人名义，我们不妨给印度各邦提个建议，就是分家单过吧。不过，中国一向尊重各个民族选择适合自己的发展道路。 所以，未来印度究竟何去何从，我们还是要尊重印度各地人民自己的选择。好了，那么今天就分享到这里，喜欢的朋友还恳请你为视频点赞并关注，更多精彩内容会源源不断的奉上，也欢迎大家在评论区留言讨论。我们下期不见不散，祝福大家！